Perang yang jaga B tu bosan Kesian ni kan bosan kan Eh, lompat pula Flash je Ah! Hopper B Throwing a flashbang Wuih wuih Mana lah kan Dia pushing Under the lorry. Take C4 a day. Lawan opo lah day. Dia dah turun kot. Apa? Ada pun dia tu. Come lah day. Actor C4 lah day one day. Yes, one day. Ven, ven. Cara day, cara day. Begitu. Ha ha ha ha ha ha cak cak Oi Kau ni memang babi kan Eh hey, eh, ini dah dah Tak nak buat keling sangat kau Melayu ke Dia ya, pada nak lagi deh Eh, <laughs> eh ya sun ni bunda ya lah Main main lah, main main lah bodoh kan Jadi ya uh... Let them hey. take your gun day. Eh kawan dah pergi tu. Nanti bapak pakai skor ke? Forward. Dah dah. Hey. Lisa semua ada. Dalam besok. Titi titi titi. Semua atas tu. Weh, belakang. Ah. Tak mati sial, lima hit. 67 ke? Tu dah da, da, dalam semua tak nampak. Ikut lah ni. Oops. Hey. hey. BBC. Dia baik lah dek. Yalah. Flash lah babi. <laughs> Marah no. Let's go lah dek. Flash lah dek. Dey, gemu. Pila gemu. Manchi, bye. Kau tunggu apa, Shell? Shout out aku. Patol lah, deh. Tengok boleh step. Go dah, deh. Go dah, deh. Hey! Oh shit, bye. Aku low tau. Bay, sorry lah deh. Lagi aku. Bay, I can kill you ada. Ini kau aku kill kau dulu. Eh, aku nak pisau Apa nyawa kau? Aku nak... Eh, mak dia nampak aku. Oh! Hey! Why you kill me lah deh? Oh, Kau ni selangau lah. dia masih. Ya, nak. Dengar tak cukup kau. Terbaikkan lah day. Kau ni selangau lah sih. Macam kerja, lah kau ni. Dia dah kagatuk dia kena jatuh. Kecuk gila. One depan, one depan. One under down. I'm throwing smoke. Fucking smoke. Mana tu? Mana tu? Ha? Ni, be shot, be shot, be shot. Bested lah, Dey Let's go, Dey Assalamualaikum Dey Eh, kitchen Push that lah, day, punde that lah, day. Sweet. Best best day lah day. Nice lah day. Happy di pabali that lah, day. Hey, kena record lah day di game. Yalah, <laughs> yalah ni. Oh fuck this guy. Cantik lah deh. Deh. Apa siapa? Dek dek dek dek dek dek. Ni, tani, tani. Si deh, si deh. Deh, mata tercecaut ya. <laughs> Ah, flash dah dek. Ay ay ay. Underpass. pas. Grenade. Underpass out. Underpass out. dah. I'm throwing a flashbang. Apa lah ni? Tibes tibes mana lah ni? Ah. ah. Aimi aimi lah ni. Mi mi wadai. Power pula dia ni main agent. Eh, Tadi macam sayu. Tadi dia supreme kan? Sayur Ah. Tengok dia gerak pun tau Dey, bunny lah dey Dey, 64 tick lah dey, cannot bunny Ibn Nijam Boleh dia dah boleh bani dah tadi hmm. Ulama Oh ada Honda Chinese sekarang kau barang Alhamdulillah deh. Hai kau lah deh. Punya nasi, punya biar orang. Saya aku is kau ni. Kalau ni macam kalau dia tak eh kick eh semua dengar. If he not eh, he him for fucking 100%. Chang, you listen Chang. Chang, bapak kau Chang, bapak kau Chang sebab batu. Bodoh mak kau tak sayang kau bodoh. Bibi bibi. Ah ah ah. Bibi lah eh. Is is pergi. Aku tolong kau. Mati lah deh. Tekna lah deh. Tekna lah deh. Ay ay ay. Berapa gokil lah? Tiga. Discard, discard, last discard. Diffusing. Dia keluar dia. Raja. Diffuse je lah, kau tak diffuse lagi ke bodohnya kau ni? <laughs> bye bye. Let it go, save ammo. Oh no. Hey. I kill 3 lah, 3 je. Yeah, ya, murder shot. Remove any doubts in your Come in a day! Come in a day! Shot. C4B eh? C4B. Propellers way. Low. One sniper down! Ada seorang lima, One health, one Hi. Hide je. low. Babi dia cakap si Fobi kau ni cerita pun macam dede. Dia pusing ah. Dai. Chill lah dai. Chill chill chill lah dai. Kau bagi damage kat siapa ni ah? Kau bunuh nak kau bunuh nak cina kan? Ah, cina tu aku aku hit tadi. Orang bunda. Penat. Hello lah dai. Aku hit dia 86 mod. Laju gila dia pusing. que son solo los pilares. Ahí. La verdad. ¡Eh, eh, eh, eh, eh! ¡Oh, kau ¡Está culo! One Lu! ¡Easy! One fucking! One pele! One pele! ¡Lu! ¡Lu! tu Ren Bunuh pelis semua Tiga dulu dulu dulu dulu dulu Last Last sandwich Eh Oh dalam baik Eh BBC drop aku apa aku drop kau info Kalau aku beli off oh, tak nak mau Batang kau nak apa info Ah. tunggu aku Dah lah Dekat belah mana? Belah tak ada ni Be small ada lah, eh Lepas Sila ada eh, sila ada eh Ada ke mom? Lail lail lah, ada eh One apartment ada eh Ada apa, ada Banyak open Open down One part man ada eh Palmer ada. Palmer ada. Dismissal ada. Oh, ini Day. Aduh, ya bodoh ya. Hey, eh, semua lah deh. Hey, rasa deh. RS lade, eh, lah, I kam ni lade. Yuho lade. I flashing lade. Bapak. Okey, aku nak ah. tembak kepala kau ni. Ah. Ah. Ah. Ah. Tak ada kit. Tolong menin dan tutup. B, A, go B. Go B? Okay lah, Dek. Ayuh, ayuh lah, Dek. Babi, boleh dia, mak bos yang. Hey, hey, why you so mad lah, Dek? Grenade out. Woo. trời mình Đấy rồi đi Begin 94 Đi đi đi Đi đi đi đi Đi đi đi Papa, papa, mai step. Bapa dia nak tanya lelok dia macam sial. C4B, C4B. 2B. 1B. 1B kitchen. Ah, apa? One side, one apartment B. Nanti. Take off, take off. Hey! Hey! Hey! You know that? Ah? Hey! Hey! chier à de la main. Hey, hey, pro punner, punner. Oh, pues no, no, no, Babila jauh lah babi. Hei, kau masih anak Aram. Mak kau memang lahirkan kau macam ni. Eh? Mak kau memang tak sayang kau tu. Dei, dei, dei, dei, kau orang bunda lah dei. Terus gini. Eh, miras, miras, miras. Pues, ¿No? No, no. Eh, one beat, I outside, side. Grenade out. side destino. Oh, depan tadi! Dia ambil awak aku kat refresh. Ha, ah, eh, eh. Fuck, Eh, hey, berhenti Eh, hey, berhenti lah, ada eh, seko market, market. Mau market. Eh, hey, big tips. Ambil awak aku dekat dalam refresh. Sekarang. <laughs> Bodoh, Free Fire macam gampang. Dalam sniper dia. Oh. Dia mati. Eh, mana lah eh, ni? Eh, bagi kau tu balik. Mana lah ni, yo? Dah panas dah. Eh, pipa. Apa apa? Opa, opa, opa, opa. Lepir aku. Opa. Opa lah, deh, deh, Dek, tolong lah, Dek. Tadi kau lama dah, deh dengan awak. Yeah! Kau belah mati bodoh Bodoh ada dua bodoh kat sini <laughs> Aku plan untuk kau, aku plan untuk kau Aku yang depan api lah, lati dulu Bye bye Nice tadi Main limit eh, main limit Beijo, galera aí! Kejada, kejada. Kalau kau mati kau nak sial. <laughs> Kalau <laughs> ah! Kalau kau mati kau sial eh, Dah mati lah, dah mati lah Dah, dah, gue bangi macam Diesel See you again lah ni Tunggu dah lah ni Dah, dah, Aku ada dia. You dia lah, ada. Ha, ah, kat kau bus tadi. Itu pundak apa yang Singapura itu banyak bising. Iyalah meh. Sudah Singapura kan banyak bising. <laughs> Aduh okay, aku dah, aku dah dah. Okey. Aduh ke, okay. okay. Eh DJ, ini kena download video DJ. Okey. <laughs> Aduh.